Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu katika simulizi ya kusikitisha. Msimulizi wako ni Nachia Haji. Simulizi yetu ya leo itamhusu kijana mmoja mkazi wa Bububu aliyechomwa visu vinne ndani ya mwili wake na kupelekea kupumulia ndani ya hospitali ya Mnazi Mmoja, ambapo simulizi hii imemfuata mama kijana huyo Bahati Haji, na hapa anaeleza sababu iliyopelekea tukio hilo. Nakumbuka majira ya saa saba tarehe ishirini na nane nilipata taarifa ya kwamba mtoto wangu kachomwa visu barabarani. Lofanya tokeo hilo wenyewe wamemwandika miaka sita kituoni, lakini inavyoelezwa na ilivyo anazidi miaka sita Sema kweli, hapo kwanza nilikuwa sijaijua sababu ni kitu gani, lakini baada ya tokeo ndo nilipata habari kuwa sababu waligombana kama siku ya nyuma yake kutokana na viatu vya Maringe alivyokuwa akiendesha. Mpaka sasa hivi changamoto tulilonazo ni kwamba ndio bado hali yake haijawa mzuri na time nyingine anajiwa na pumzi ambazo kuwa zilizo nyingi na hata kila chakula pia basi pumzi zinamjia. Sambamba na hayo, simulizi hii ilihitaji kujua matumaini yao juu ya kesi hii. Yaani, hatua tuliochukua ni mtuhumiwa kukamatwa na akawekwa kituoni, na mpaka sasa hivi hii kesi iko ndani ya mikono ya serikali na mkuu wa kituo cha Bububu hii kesi ndo alionayo. Mwafaka upo kwa sababu bado askari mpelelezi anaendelea na kupeleleza habari zake kuikamilisha kesi. Kwa upande mwingine, naona hawajawa na majibu sahihi kwa upande wetu, sie hayajaturidhisha. Wazazi, walezi, inapotokea changamoto kama hili, tusilifumbie macho na tusiweze kuridhika nalo tukaishiana majumbani. Ni lazima tuende nalo sehemu husika na hatua za kiserikali zichukuliwe. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, hapa ndio mwisho wa simulizi yetu kwa siku ya leo. Ulikuwa nami msimulizi wako Nachia Haji na kuomba tukutane tena katika simulizi inayofuata kutoka hapa hapa Tifu TV.